There were 16 Serent students who went out to Yale, fully funded. It was just a great experience to be surrounded by Herbal students in Yale, in a different country, and just learning about our passions. We attended lectures, seminars, uh, capstone projects, simulations. There was something going on every day. Gethon ni'r cyfle i fod mas na gyda'r myfyrwyr am i weld gyda llygad yn hunain beth oedd y manteision o, o astudio ni o um, Ysgolion blin llaw y byd, ond hefyd yn adborth ffantastig wedi cael myfyrwyr a siwt mae wedi siapau dyfodol nhw. It's given them another experience and another opportunity at living in different parts of the world. They've made life, lifelong friends from 100 or more sort of countries around the world. Dwi wir eisiau mynd nôl a wir eisiau byw yr holl brofiad am beth, oedd e just mor anhygoel. Being part of the YYGS program was awesome. It is incredible. This opportunity is the best